Якщо би у часі Великого посту кожного року з вами ми викорінили у собі лише один гріх, одну ваду, ну то е, наприкінці вашого життя, як дасть Бог проживете 100 років, 100 тяжких гріхів викорінити, будете святими. Отож, давайте е, в часі цього Великого посту хоч трошки станемо краще. Давайте проживемо цей час е, в спілкуванні з нашим люблячим Богом. А тоді те спілкування, ця молитва нас зробить е, більш милосердними і люблячими по відношенню до тих, хто є довкола нас. Давайте будемо справді постити, давайте впорядкуємо своє особисте внутрішнє життя. Давайте е, ще раз переглянемо, які голоси звучать у моєму серці, які голоси потрібно е, поставити на паузу, а які треба навпаки підкрутити їхній звук. Що в моєму житті є основне, а що є другорядне? Поставимо Бога на першому місці у своєму житті, тоді все решта стане на своє місце. І будьмо милосердні до інших. Бо якщо ми справді бодай раз попробували виправити якусь власну ваду, Ну, будемо бачити, як непросто є нашим ближнім з їхніми вадами і гріхами боротися. Тому не будемо так швидко їх усуджувати за їхні немочі. Давайте будемо кращими, переживаючи цьогорічний Великий Піст. Нехай Господь Бог благословить усіх вас, нехай дає нам силу перемагати, перемагати зло у нашому власному серці, перемагаючи щодня зло, ми стаємо здатні завершити цей курс молодого бійця Великого посту і перемогти цього е, окупанта, е, загарбника, який сьогодні хоче вкрасти в нас нашу батьківщину, нашу свободу разом до Пасхи, разом до перемоги України.